Jadi bagaimana? Satu, dua, tiga. Iya, iya. Tarik, tarik, tarik, tarik. Ah, ah, ya, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri tubuhnya kan kebalik tubuhnya kan Terus Jangan terus Jangan Jangan Jangan